အားလုံးပါလီစွာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအာရခမီဒီယာကကြိုဆိုပါရယ်အာရခမီဒီယာကဒီနေ့တက်ဂရက်2020ခုမေလ23ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကာလမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ လိုအပ်ချက်အစရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေစသည့်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာမှာဆွေးနွေးနေကြဖြစ်တဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးသဖြင့်တော်လှန်ရေးဆရာရှင်ပြုတ်ကျရေးဘက်ကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတကယ်နိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်ထူး Federal Law Academy ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းအုပ်ကြီးလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေကြီးတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်ထူးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာကိုလာရောက်ပြီးတော့တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေလာရောက်ဆွေးနွေးပေးနေတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းထပ်မံကြိုးစားပါရစေဆရာဟုတ်ပါပြီဗျာဝန်တာပါတယ်မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်အခု February လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုမေလ23ရက်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်ရက်ပေါင်း100ကျော်ဒီစစ်အာဏာနောက်ဆုံးသိမ်းမှုကိုပြင်ဆိုင်လာတာမှာတပြီသုံးအခုလူပေါင်း800ကျော်လည်းအသက်ပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းကျနေတယ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုယ်တိုင် စစ်အချုပ်ထဲမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချက်အရဆိုရင်ဒီ UEC လို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစ်စ်ကပေါ့လေနိုင်ငံရေးပါတီဘောင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားပြီးတော့နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုခြေလှမ်းလှမ်းနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့အာပြောချင်တာဒီများရှိပါတယ်ခင်ဗျထင်မြင်ချက်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပနာမာအဖြစ်တော့အခုခေါ်ယူတဲ့ UEC လို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီကဖွဲ့လိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ရဲ့တရားဝင်မှုပေါ့ဗျာသူကဘယ်အခြေခံနေပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပေါ်လာတာလဲအဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကြည့်တဲ့အခါကျတော့2000ကျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက တရားဝင်မတည်ရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအနာသိနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်က2020မိလာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရတဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့ရတယ်ပဲ။နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။အဲကြောင့်2000ကျည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိတော့တဲ့အတွက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအာနာသိန်းပြီးတော့ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက် ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဆိုတာဟာဥပဒေအရလုံးဝတရားဝင်ခြင်းမရှိဘူးဒါတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဥပဒေစိုးမိုးရှိတော့မယ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံပါတီတွေကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဒီပုံမှန်404ကကြီးမှာဒုတောင်ရေးသုံးပါးကိုနိုင်ငံပါတီများဥပဒေချက်ဖြစ်ထားမယ်လို့ဆိုထားတယ် လက်တွေ့ကြတော့ပြီးခဲ့2000ဖွဲ့ချုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့စနစ်တာကာလတော့တဲမှာလည်းပဲဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှဒီဟိုဒလမီလေးလာလို့ရတော့ပေါ့ဗျာဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှတိတိကျကျသူတို့ပါတီရဲ့ရွေးချယ်တော့ဖြစ်ရင်ဒုတောင်ရေးသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာကျင့်သုံးတာတွေ့ရဟုတ်ပါသူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီမိုစီရေးလားဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလားဗာလဲအဲ့ဒါကြီးပဲဥပဒေချက်ပြထားတာ အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံချရာဥပဒေကရှိတယ်သို့တော့ဖွဲ့စည်းပုံချရာဥပဒေမှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကဟိုဂိမ်းပါတီရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရုပ်သိမ်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တာကြောင့်မို့ဘယ်ပါတီကမှတကယ်အများစုရမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယအချက်ကလည်းထပ်ပြီးဥပဒေဆုံးမှုကိုဆန့်ကျင်တယ်နောက်တတိယအချက်ကနောက်ညီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဟိုပုံမှန်305နဲ့306မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီစီကံပြေဝသောဒီမိုစီကိုကျင့်သုံးအောင်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှဆိုကြည့်လိုက်ပါအဲဒီပါတီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပဲကျင့်သုံးရတယ်အဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကနေဒီမိုစီကိုသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါကကမ္ဘာဒီမိုစီနိုင်ငံတွေရဲ့ဆန္ဒချက်ပဲဟုတ်ကဲ့စီကံအခြေခံဒီမိုစီကိုသွားလို့မရဘူးသူကစီကံအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်စီကံအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ သူကစီကန်းဟာဥပဒေစိုးမိုးရေးအစိပ်ပိုင်းငယ်လေးတည်းပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဥပဒေဥပဒေကဒီပြည်လုံးလွှမ်းခြုံတယ်စီကန်းကဒေတာတစ်ခုလွှမ်းခြုံအဲ့တော့ဟိုမှာကျောင်းမှာကျောင်းစီကန်းရှိတယ်ရွာမှာရွာစီကန်းရှိတယ်အလုပ်ရုံမှာအလုပ်ရုံစီကန်းရှိတယ်ဒါလိုအပ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုစီကန်းတက်တက်ကိုအဓိကသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာတကြောင်တကားထားတေရွာတပူဆန်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ပါတယ်။တူညီတဲ့စီကံတွေမတူညီတဲ့နေရာမတူညီတဲ့ဌာနမတူညီတဲ့အလုပ်တွေမှာရှိသွားကြ။ဒါစီကံရဲ့သဘာဝ။အဲ့တော့အဓိကထားသွားမှာတော့ဖြစ်ရင်ဒီမိုစီကိုအဓိကထားသွားမှာစီကံမဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်တယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဒီမိုစီကိုသွားတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့စီကံနေရှိရမှာ။တို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စီကံကိုဘာကြောင့်သွားသွားလဲဆိုတော့စီကံအထက်ကနေလာတယ်။ဒီကျွန်တော်ဟို အဲကျောင်းမှာကျောင်းစည်းကမ်းထုတ်တယ်ဆိုကျောင်းဆယ်ရက်ထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရုံးမှာရုံးစည်းကမ်းထုတ်ရုံးကထုတ်တယ်ရွာမှာရွာစည်းကမ်းထုတ်ရင်ရွာကြီးကထုတ်တယ်အဲဒါကြတော့စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကဘာလို့ချင်ဆိုအထက်ကနေအမိန်ပေးတဲ့စနစ်ကိုသွားခြင်းဒါကြောင့်သူကဒီဒီမိုစီကိုစီကန်းနဲ့သွားရဆန်လို့လားအဲ့ဒါလည်းဥရိကူနဲ့ဆန်တယ်ဒါတတိယချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်က ဒီ NLD ပါတီကောင်းဆောင်တွေဖိနှိပ်ညင်းစေတပ်ပြတ်ထောင်ထဲမှာချလုပ်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတာဘာဘာဟိုပြလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်နှစ်ဘက်ရှင်မြန်ကြတဲ့ခါမှာလက်ဝဲထိုးကြတဲ့ခါမှာအခြားအခြားဘက်တစ်ဘက်ကသူကလက်ဝဲကျိုးစင်မတက်ခင်မှာဘက်ပေါင်းဆိုတော့နှိမ့်ဆက်ညင်းမှတပ်ပြတ်ထောင်ထဲမှာထုရိုက်ပြီးတော့မှအားနဲ့ချိငှက်ချင်မင်းအပေါ်တက်လာခဲ့လို့စင်ခေါ်သဘောပဲဟုတ်ပါဒါလေးဥရိစုံနဲ့ဆိုင် တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရဆိုတာနိုင်ပါတီတွေကိုဒုလဆိုရက်တီခွင့်ပေးရတယ်ဒုလဆိုရက်တီဖွဲ့စည်းလေပတ်လုပ်ကြောင်းမပေးရဘယ်ပေါင်းတော့ကန့်သတ်ထားလို့မရအဲ့လိုကန့်သတ်ထားတဲ့ခြေကနေပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကိုကြိုးစားရလဲပဲဥပဒေဆိုရင်ဆန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုကိုပြည်နယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဒါကြောင့်ပြည်နယ်များရဲ့ ရုပ်ကောက်ပွဲအဓိကဖြစ်ရစဉ်းစားပုံကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတော့ဟုတ်တယ်ရုပ်ကောက်ပွဲကိုချိကတ်တဲ့ဟာကစဉ်းစားပုံပြောင်းလဲရတာဘာပြောအောင်လဲဆိုတော့ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာပြည်နယ်ကြီးမှာ provincial sovereignty လို့ခေါ်တဲ့အချုပ်အခြာနာရှိရမှာအဲ့ပြည်နယ်ကြီးမှာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေရှိရမယ်ပြည်နယ်ကြီးမှာပြည်နယ်ရုပ်ကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ရှိရမယ်ပြည်နယ်ကြီးမှာပြည်နယ်ရုပ်ကောက်ပွဲဥပဒေများရှိရမယ်အဲ့ဒါများနဲ့ညီပြည်နယ်များကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ပေးရမယ် ဒီအခြေခံအနေချိကပ်မယ်စာအရင်ပုံစံဟောင်းကြီးပဲဟိုချုပ်ကံမှုအောက်ကနေကြိုက်တယ်လို့ကျင်းပသွားမယ်ယူကောက်ပွဲမျိုးဟာဥပဒေစမှုရေးအခြေခံကိုဆန့်ကျင်တာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့ပြည်တော်ရုပ်ဝယ်ကော်မရှင်အောက်ကယူကောက်ပွဲကျင်းပတာမျိုးဟာတရားမျှတမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပဒေစမှုရေးနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဒီမိုစီနဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုအခြေခံနဲ့ဒီဆောင်နိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆရာဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဆရာသုံးသက်ပြသွားတာ အခုစစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့ဆိုပါတော့ရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးပြီးတော့ UEC အစရှိသဖြင့်စစ်ကောင်စီကနေအစဉ်စဉ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရှင်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီတစ်ခုလုံးရဲ့တရားဝင်မှုကိုယ်တိုင်ကအာဘယ်လိုသဘောရပါလဲဆရာဆိုတော့ဒီ process တစ်ခုလုံးအတာထားပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီရာဇဝတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဆရာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုံခနဲ့ဒီ ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုဥမာအပြစ်ပေးမှုအစရှိသဖြင့်ဟာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့အာဘလို့အဆင့်မျိုးတွေနဲ့တော့တော့မဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကတရားမဝင်ဘူးလို့သုံးသပ်လို့ရပါလားခင်ဗျ။အာရလုံးကြီးရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဟိုနိုင်ငံပါတီများကိုပုံဝင်နေကြပေးတာ။ဒါခင်ဗျားမေးသလိုဟိုရုပ်ဝယ်ကော်မရှင်နဲ့လည်းဆိုင် အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ကြီးကပ်ဖို့ကဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကြည့်ဖို့တော့လာတယ်။ဒါကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာသဘောထားပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်မယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနေမယ်တွားလို့ကိုမရတော့ဘူး။ဒါဒါတွေကနိုင်ငံရေးပြဿနာပဲဆိုပြီးတော့မှစိစက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပဲထက်ကတကအနာသိမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပြင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကလူငင်းခွင့်တွေရပြီးတော့မှထက်ခန့်ထက်ကအာဏာသိမ်းကြတာ အဲ့ဒါရင်းခံတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ခဏရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကနေရက်ဒီချီကဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထက်ကထက်ကထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါပါဆိုခဏအာမင်းအောင်နိုင်တို့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကျူးလွန်နေခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေစံချိန်စံညွှန်းဘက်ကပြောမှာဆိုရင် parentary norm use ကိုကျင်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကျင်ကတက်ဆိုင်အတိုင်းပြည်တွေကလုံးဝ လျှိလျူရှုထားလို့မရတဲ့ဥပက္ခပြုထားလို့မရတော့အောင်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံကနေပြီးတော့မှဆေးဆက်ဆွေးနွေးကြပါလို့ဟာလားလမ်းကြောင်းပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရာနှုန်းကြီးစန့်ကျင်ကပ်ွက်တယ်ပြောင်းစန့်ကျင်ကပ်ွက်တယ်အဲဘဲဥပဒေထောက်ထားနေအာဆီယံပြောတာလဲဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာအာဆီယံအဲဟိုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ကြီး မာဇူကီဒါရုဒါရုစလမ်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖို့မရှင်ဖြစ်နေအစီရင်ခံတာအတိအကျထုတ်တာပြီးသား2018 2018 2019တွေမှာအဲ့ဒါရမင်းအောင်လှိုင်ကောင်းတဲ့စိတ်အုပ်စုတွေကနိုင်ငံသားအဆင့်ရှိအပြုံးကြီးကျူးလွန်ခဲ့တာရန်လုံးကြီးထင်ရှားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ICG ကလည်းအရေးယူထားတာရှိတယ် ICC မှာလည်းလုပ်ငန်းဆက်သွားနေ investigation လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းစီမဆက်သွားနေအဲ့လောက်ထင်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံသားအပြုံးကြီး ကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအရေးကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးတိဆောက်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့အလွယ်တကူရွေးကောက်ဖို့သွားချီးကပ်တာ။ဟောနှစ်ခုလုံးမှာတောင်းချီ။တစ်ခုကပါလေပြည်အောင်ရွေးကောက်ရေးကျင်းပရေးကော်မရှင်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတောင်းချီ။ကိုယ်လည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အခုဦးသိန်းစိုးဆိုတဲ့ပုံကို2012ခုနှစ်မှာတော်တော်လေးတစုံတရာ impression ပေါ့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူရက်တိကျကောင်းတယ်ဆိုတော့ အာကောလင်းဝချီအောင်ဝေဆိုင်ကိုယုံဥက္ကရာလုခဲ့တော့ကဒီလိုကမချိုးဘူးဟုတ်ပြုတ်လို့သူသွားပြီသူတို့ကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်လွတ်တော်နဲ့ခွေးစုံဆိုင်ကိုယုံကင်းမောင်ဖြစ်တဲ့ကံမှာသူကဥရိစမွေးအခြေခံရပ်သွားလိုက်ပြီကျွန်တော်သဘောကျသူတို့ကနေ့ကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝပြောင်းပြောင်းမှပြောင်းလာပြီဥရိစမွေးကိုမကြည့်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီကခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ အဲ့ဒါဟိုဘောအင်အင်တန်လိမ်မာတဲ့ကိုယ်လိမ်မာတော့လုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုပြောကောင်းပါဘူးသူတို့အဲ့တိုင်းပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားမိတဲ့မိမို့သူတို့ဖျက်မလို့ရှိရင်တော့ပြင်စစ်ကောင်စီဟိုအာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ရည်ရည်လို့ဆောင်တာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြင်ဟိုဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဟောင်းဝင်လုပ်ပေးလိုက်ရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်အာပိကူညီမှုကျူးလွန်ရောက်တယ်။ အလားတူပဲရွေးကောက်ပွဲဝင်ကျင်းပမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟန်ကြီးတပင်းပင်းနဲ့တွားနေကြတယ်နိုင်ငံပါတီ90လောက်ကလည်းပဲဒီသဘောရောက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မေးခွန်းပါမယ်ဆရာဆရာဆက်ပြောပါအောင်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေအနေနဲ့တဲ့လောက်ပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးကဆက်ညင်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုလည်းတရားမဝင်ဘူးဒီမတရားမှုကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးဖြစ်ထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတယ် ပါရာဇိကကြသွားတာပေါ့နော်ဘလို့မှခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့ပြစ်မှုမျိုးကျူးလွန်ထားပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဟာကိုသူတို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်လို့တခုခုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပါတွေဖြစ်လာရင်ဥမာဝင်မလားအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့တွားနေတာကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုဘလို့သူတို့အနေနဲ့ပြပြသားသားရက်တည်တင်တယ်ဆရာမြင်ပါတယ်ဒီလိုကသူတို့မှလည်းပဲမကြည်နပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် ကျွန်တော်လိုက်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကြိုးကြပါလို့ဗျာဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအာပြည်တော်ရွေးကောက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဟာ NLD ဘက်ကိုပဲဖက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအာဒါကြောင့်မလို့ NLD ကပဲအဓိကတင်ကြုံယူသွားပြီးတော့မှတချို့နိုင်ငံရေးပါတီငယ်တွေကနိုင်ရွက်မရှိဘူးလို့ပေါ့ဗျာတခြားရွေးကောက်ပွဲကျင်းပအောင်ကျင်းပနေတဲ့ပတ်သက်လို့မကြေနပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဒါကတော့သဘောကျလေအဲ့တော့ တစ်ခါကစစ်ကောင်စီကထောက်ပြအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ရုပ်ကဝယ်မှာတမန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ကျုပ်တို့မဲပေါင်းဘယ်နဲ့တန်းလောက်ကိုတခါလဲလက်တွေ့ရတာလေဒါတွေလည်းရှိနေဘူးဆိုလည်းပဲအဓိကပြဿနာကပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေသူတို့လုပ်နေကြတယ်ရုပ်ကဝယ်ကျမကြီးကော်မရှင်အဲ့တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာသူတို့ကဒီပြည်တော်စုအဲရုပ်ကဝယ် ပြပရေးကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအပြီးအပြတ်နဲ့အတီးဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်။အဲကျွန်တော်ဥပဒေဆုံးဖြတ်ချက်တော့ပြောတာနော်။နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံဘူး။သို့တော်လည်းပဲနောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံဟာဟလာ Supreme Law of the Land လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာဥပဒေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အောက်မှာရွေးကော်ပွဲဝင်နေကြတဲ့စစ်တပ်ကောဘယ်ပါတီရောဘာမျိုးဆိုအကုန်လုံးကဒါကိုလိုက်နာရမှာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဥပဒေဆုံးဖြတ်ချက်ကန်ကျွန်တော်ပြောတာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တော့ကြည့်လို့ကျွန်တော်100%ဆန့်ကျင်တယ် သို့တော်လည်း2008အောက်မှာဝင်ရောက်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဘာတိလဲဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုသူတို့ဘာနဲ့အကောင်နဲ့ခေါ်ကြမှာလဲအဲကျွန်တော်ပြောနေပွင့်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားဒီအဲ့ဒါပြည်တော်စုရွေးဝယ်ကျင်းပရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံဟာ2008အောက်မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တက်လာတဲ့အစိုးရအောက်မှာနာခံနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့စောစီးတယ်ဟုတ်ပါသူတို့ကဒီမူစီနေနေခင်ဗျားပြန်ကြည့်လိုက် ဆိုတော့ရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကအပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတက်ခွင့်ရှိတယ်ငါတရားဥပဒေမှာတက်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာနေရခင်လက်လက်တွေ့ပဲဟုတ်ပါအဲရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ဆရာပြောပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာပြည်နယ်တရားဥပဒေတက်ခွင့်ရှိတယ်တရားလို့တော့ဂျုတ်တီတက်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရှင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားဟာဒီဟိုဒီမိုကရက်ပါတီကဂျော့အာအဲဂိုးနဲ့ Republican ကပါတီက George W Bush ကိုအငင်းပွားတဲ့ခါတော့လေ Supreme Court ထိတက်ခဲ့ကြတာဟုတ်ပါပြီနောက်ဆုံးဒီမိုကရက်ဒီမိုကရက်ပါတီကလိုက်နာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပါအခုလည်းပဲခင်ဗျားဒီအခုဒေါ်နယ်ထရန့်တို့နဲ့အငင်းပွားတဲ့ကိစ္စမှာလည်းတရားရုံးအားကိုးကြတာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်ပေါ့စော်စီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်ယူဝေကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ကအပိတမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲတရားထုတ်လို့ကြိုးသွားရမယ်ဟုတ်ပါ ဟောတရားလွတ်တဲ့လွတ်တော်ချုပ်ကလည်းလွတ်လပ်ဘဲမလိုက်ထက်မြက်တဲ့ institution ဖြစ်ရဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြင်ရလို့ဟောအဲ့ဒါကြီးမပြင်ဘဲနဲ့2010 2010ရွေးကော်ပွဲပြီးတော့ဟောကနိုင်တော့တယ်ကြံ့ဖို့ကနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမရဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့သိန်းစိန်အောက်ကနေပြီးတော့ပြောရွေးကော်ကော်မရှင်ကနေလဲပတ်တဲ့ခါကျတော့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့မှိန်းနေကြတာဟုတ်ပါအဲသူတို့တမရသူတို့ကော်မရှင်ပြတ်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မှိန်းနေကြတယ်သူတို့2010တော့ပြောင်းသွားတယ် ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါ NLD ကသမ္မတဖြစ်သွားတယ်ဟိုကော်မရှင် NLD အောက်ရောက်သွားတယ်ဟောအဲ့ခါကျတော့မှ2020ကျပြဿနာရှာတယ်ဒါကမဟုတ်ဘူးလေဆရာအဲ့လိုနဲ့တော်နေခံဘရောမှဟိုဥပဒေဆုံးဝေးအခြေခံမတိဆောက်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ဘရောမှတည်ငြိမ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့အရေးကံပြဿနာကိုမစဉ်းစားဘူးဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ NLD ကမတရားလုပ်သွားတယ် NLD ကလူတွေကြသွားတယ် NLD ကသူ့ရဲ့နာမ်လုပ်သွားလိုက်တယ်ဟိုဟုတ်တဲ့ဘိုင်းနေရှင်းရှင်းမယ်တို့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဒီအရေးကံကြတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းဖို့ဖြစ်တယ် ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမကြည့်ပဲအခုတော့ဘာလဲဆို NLD ကိုမကျေနပ်တဲ့အခြေခံနေပြီးမှငါတို့တော့ NLD ရှိနေငါတို့လည်းဘရောမှာရောဝင်နေအောင်ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ NLD မရှိဘူးတုံးမှငါတို့ကဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့မှလွတ်တော်ထဲမှာရသော်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘက်ကစဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်ရင်မကောင်းနေပဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခုကဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကိုကင်ထားတဲ့အာဏာတနည်းအားဖြင့်အာဏာရထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအမြဲတမ်း control လုပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ တနည်းအားဖြင့်ဒီရလတ်တွေကိုကစားကျင်တဲ့သဘောမျိုးသွားတက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာပြောသလိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကဒီတရားလွှတ်တော်ချုပ်အာဒီလက်ထဲမှာလည်းမရောက်နေဘူးသဘောမျိုးဖြစ်နေပါတော့ဆရာဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့အခုအခုအချိန်ထိပေါ့ဆရာနှစ်ဖက်လုံးမှာလည်းအဲတွားနေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ CRPH နဲ့ NUG အစိုးရကလည်းတို့နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှု အော်ရဖို့အတွက်အထူးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့မြင်ရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဆရာအမြင်နဲ့ပြောရင်ဆရာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တွေအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးဖို့ချင်းကပ်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာသိကောင်းတော့ဗျာအိမ်မေကွာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ချိကပ်မလဲဆိုတာခနေ့ချိန်မှာ NLD CRPH NUG ပေါ့သုံးလုံးကဆက်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်တာ NLD ခြေခံကနေ CRPH ပေါ်လာတယ်။ CRPH ကဥဆောင် NUG ဖွဲ့လိုက်တယ်။အဲဒီ institution တုံးကိုတော့ဆက်ဆံတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခမမနာမေးလို့ခဏအချိန်မှာဘယ်လိုရက်တီချိကလုံဆောင်တဲ့လဲဆိုတာသူတို့အတွက်သိကိုရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရေးကြည့်လာဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုခမရကြိုက်ခင်ကြိုက်မကြိုက်ခင်ဒီအားနည်းချက်တွေရှိလို့သဘောကျရင်ကြိုက်မကြိုက်ရင်ဒီသူတို့ရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့အာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာလည်းတော်တော်အခက်အခဲကြီးသွားနိုင်တယ်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုပါတီဆွဲပို့ဦးဆွဲဟိုကင်းစဉ်းစားတဲ့နယ်လေဟုတ်ပါအထူးသဖြင့်ဟိုဟိုခင်ဗျားတို့လိုတိုင်းနာအင်အားစုတွေတိုင်းနာမီဒီယာတွေမှာပိုစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့ခင်ဗျားလူမျိုးကိစ္စအခြေခံကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မျိုးသားရေးဝါဒသိတံမိုးရှိတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာတစ်ခုလုံးအနေထားကိုလည်းကြည့်ဖို့ပြောတာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောကျွန်တော်ရှင်စဉ်းစားတော့မလဲဆိုတာက အာဏာရှင်နဲ့ဒီမိုစီနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရမလဲအဲတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဖြစ်ရင်ဟာလာဒီမိုစီမှာအားနည်းချက်ရှိသေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုအချိန်မှာပြင်ဖို့ထပ်ခါတာပြောနေ NLD ကတောက်လျှောက်တင်လုံးခဲ့တယ်1990မှာလည်းနိုင်တယ်2015မှာလည်းနိုင်တယ်2020မှာလည်းနိုင်တယ်ဒီဟာနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောင်ပြောတယ်လူလူကျင်တာခင်ဗျာဒါ majority နဲ့ democracy လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလူအများစုမင်းနဲ့နိုင်နိုင်သွား sorry အဲ့အဲ့လိုပြင်ရတော့တိကပါလေလူများစုမဲ plus ဟာအဲလူများစုမဲနဲ့ဟို first past the post ဆိုခေါ်တဲ့မဲအများစုရစုနိုင်စံစနစ်နဲ့အချိုးကျကူစားမှုစနစ် proportional representation ကိုပေါင်းရတော့ဟိုဒါမျိုးသူတို့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီနော်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ quota လို့ခေါ် reservation seat လို့ခေါ်သူကလွတ်တော်ထဲမှာ ဘလောက်ပဲခင်ဗျရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကျင်းပဒါဝတ်တာဘာထောက်ပဲကျွန်တော်သိမှန်လူတိတ်ကိုနဲလုံးနဲ့လူနဲစုတွေကခင်ဗျလွတ်တော်ရောက်တော့အောင်တော့ခင်ဗျလူနဲနဲလေးပဲရောက်လာမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲဒီတိုင်းသားလူနဲစုတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ဥပဒေကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပါဒါကြောင့် Federal နိုင်ငံတွေမှာလည်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာ reservation seat ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်နေရာသတ်မှတ်ကိုပေးထားရတယ် ဩအဲ့ဒါမျိုးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်တွေစဉ်းစားရတော့မယ်ဒါဒုတိယချက်ဖြစ်တယ်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအခြေခံဖြစ်ရမယ်ပြည်နယ်မှာသူ့ဘော်သူခေါ်ကြုံချန်ဥပဒေရေးဆွဲဝင်ရှိရမယ်သူ့ဘော်သူပြည်တော်စုရွေးကောက်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရှိရမယ်ပြည်နယ်ကောက်ပွဲဥပဒေတွေရှိရမယ်သူ့ဘော်သူရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရှိရမယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးအမှခင်ပြရမယ်အဲ့ဒီ NLD နော် CRPH NUG ဒီဟာဒီဘက်ကနေစဉ်းစားဖို့လိုတာ ဒီမိုစီပေါင်ချက်လိုက်ဖို့လိုလားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုချက်ပေးရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုဆိုလိုချင်တာဗျာစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ဟောစဉ်ပြတ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုအပြတ်ကိုချပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူကောက်ပွဲတွေကကျွန်တော်ခံမှန်း sorry ဒီယူကောက်ပွဲ2020ယူကောက်ပွဲနိုဝင်ဘာလပြီးရခံမှန်းလို့ရနေပြီသူစစ်အာဏာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တွတ်ထားပြီတွတ်ထားပြီနော်ခင်ဗျာဒါနိုင်ငံရေးကစားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟို ဟိုကကြတော့မှအဲရုပ်ကွယ်ကျင်းပြီးတဲ့အခါမှာဟိုစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ပြန်ညှိတဲ့အခါမှာ NLD ဘက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်လျောစရာရှိတယ်မလိုက်လျောလို့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့တချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေသုံးသပ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒီလောက်လေးချင်းချင်းလေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအစာဆုံးကြည့်ထားပြီးသားဟုတ်ပါဘူး2090တည်းကသူတို့ရှုံးတယ်ဟုတ်ပါ2020 2015မှာရှုံးတယ်2020မှာရှုံးတယ်တေ100%တေချာပါပြီဟုတ်တယ်တော့ NLD ရှိနေရင်ခင်ဗျာသူဘရော့မနိုင်တော့ဘူးတက်ဖို့ဒီနေ့ဟလာဟိုကတဆညာပျောက်တယ်လို့တက်ဖို့လည်းပျောက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှအာကူကြမရှိတော့ဘူးအာနာကတိမ့်ကိုတိမ့်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာတုံးအဲ့တော့တိမ့်နဲ့တိမ့်နဲ့လှုပ်ရှားရဆက်လုပ်သွားရတယ်ဖြောင်းဝဲမမပဲစစ်ကောင်စီကဟုတ်ပါဆရာအိုင်ဟိုးစဉ်ပြတ်တယ်ရှင်းတယ် NLD ကိုအပြတ်ကိုရှင်းတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တော့ NLD ကလည်းပဲပြက်ပြက်သားရပ်တည်ဖို့လိုတယ် NLD CRPH NUG ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအပြက်ချတော့မရှိကောင်းစီအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပြန်လှုပ်ပေးလို့ရှိရင်ပဲဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့မလို့လို့ဟုတ်လားဟိုလူလူကြီးကသဘောတူပဲဆွေးနွေးတော့မလို့လို့ဟိုဘက်ကစိတ်ကောင်းစီကသူ့လမ်းသူလျှောက်သွားပြီခင်မမဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြီးကကိုလန်းကိုမလျှောက်တာလဲ ဆိုကြတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေပေးကြရှိတာအကုန်ပေးပေါ်ကြီးဝင်ချေအောင်ညံ့ညီပေးအာမခံညက်ပေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထက်ခဏပြောနေတာတော့အခုအချိန်မှာပိုပြတ်သားခြင်းနဲ့ကဘာလို့တင်လဲနောက်တော့ဒီအခု FCDCC ရဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယမူကြမ်းခင်ဗျာယာယီအတီးပြုတ်ပြုတ်လာလာဖိုင်းမှာကြည့်ကျွန်တော်2020ရွေးကောက်ပွဲရလာအခြေခံနေပြီးတော့ဒီ constituent အတီးပြုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟာဟိုအခြေခံအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအသိမှပြုတ်လိုက်ပြီယာယီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ကာလာတိုးတင်းမှာခဏထပ်ပြင်ဖြည့်ပြီးတော့မှဟိုဟိုဂျာကာလာကို၃နှစ်လား၅နှစ်လားဖြတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုလည်းပြရသားမလို့ဘောတော့ဂျာကာလာတိုးတင်းကြတော့ခင်ဗျဘာခွေပြုနေ run ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုချင်တာစစ်ကောင်စီကိုပြတ်တိုက်ဖို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာပြည်နယ်ကြီးကိုခင်ဗျဟိုဖြတ်တဲ့ခီးစိန်လိုပဲကိုယ်လေကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ပါရှင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ဆိုရီလမ်းဟို debat တာဘာ policy နဲ့တွားတွားနေမှန်းမသိဘူး မူဝါဒအတိအကျချမှတ်ကြေညာထားတာမရှိဘူး။အဲတော့ဂျာကလာဖွဲ့ချုပ်ကိုတည်ပြလိုက်ရင်မူဝါဒရေးထက်မှအကုန်ထည့်လို့ရတယ်။လူလူရှင်းပြလို့ရတယ်။ဖွဲ့ချုပ်ကဘာလဲအစိုးရနဲ့လူလူဆက်ဆံရေးကိုအမှတ်ခံထားတဲ့ဗရိညင်စာရန်ဖြစ်တယ်။ဖွဲ့ချုပ်ကမရှိတော့ပါနဲ့။ဘာမှအမှတ်ခံမရှိတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အစိုးရဖွဲ့တောင်းခံမှုကပါဆိုကျွန်တော်ဗျာတောင်းခံမှုရှိတယ်ဆိုတာဗျာ accountable government ဗျာ။အဲဝင်းကြီးထားတဲ့အလုပ်အလုပ်အလုပ်လုပ်နေတာမလုပ်နေတာတိုင်းတာလို့ရတဲ့ ဟောပေါ့စံထားချက်တွေရှိရတယ်။ကဲလာစဉ် report ဟို monthly report တွေရှိရမယ်။ဟုတ်လား quarterly report တွေရှိရမယ်။အဲ့ report တွေအစီရင်ခံဝန်ကြီးဌာနအလုံးမလုံးဆိုရင်ထုတ်ပြခွင့်ရှိရတယ်။ဟောအဲ့ဒါကြီးလည်းဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြတော့အခု NCGUB အစိုးရလူမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မြင်တာ။စိုးရင်ကြခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်ခိုးတော့ကျွန်တော်မဝေဖန်ခဲ့ဘူး NCGUB အစိုးရကိုအားနာလို့ ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဘက်ကဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိပိုးမွေးလို့ငွေထားခဲ့တာဟုတ်ပါခင်ဗျာဆရာကြီး20နှစ်ကြာပါတယ်လုတ်ချင်တာလုတ်သွားတာလူလူလားမီဒီယာလားဘာမှဝေဖန်မှမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့လိုအခုခင်ဗျ NCG အဲ့ပုံစံနဲ့တွားနေဘာလို့လုတ်နေမှာလဲဘာကြီးအောင်မြင်လို့ဘာကြီးအခဲကြီးလဲလူလူကမလဲမတင်ပြကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့တွားလို့မရဘူးကျွန်တော်မြင်တာအခုအချိန်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ရှင်းဖို့ကပါလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝတန်ဟောစဉ်ဖြတ်ပြီးတော့မှ ဘာမှဆွေးနွေးကြအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားအစမီးလို့နိုင်ငံတော်ဥပဒေတွေချိုးဖောက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အာ CRPH ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမတော်ဖွဲ့စည်းပုံလည်းဒီလည်းအတီမတူနော်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ရရှေးဦးနာလည်းပဲကျွန်တော်မြင်တာအားရတော့ဆရာမရှိတာပွင့်လင်းပြောရဆိုရင်ဒါတွေကတော့ပြင်ပြီးတော့မှပြက်ပြက်သားသွားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆက်လက်ထောက်ခံပေါင်းတော့တော့အစဉ်နဲ့ ပဲဒူဒူလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ဘယ်လိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတို့ပညာရှင်ဒီတော့မှသူတို့ရဲ့လောလောဆယ်ပေါ့နော်တွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုခံမှန်းရခက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကြာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်စေတာပေါ့ဆိုတော့ပထမအစပိုင်းကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ NUG ရောဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတစ်ခုလုံးကတော့ လုံးဝတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအစရှိတဲ့ဒီညှိနှိုင်းခြင်းမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အစိုးရကိုအပြတ်ရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတရားဝင်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီအတိတရားကနေပြီးတော့အခုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ညှိစရာရှိရင်ညှိတဲ့ညှိရမယ်ဆိုတော့အဲအတွေးအခေါ်မျိုးဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဆရာယူဆတာအဲ့ဒီ NUG တို့ပေါ့နော်ယူဆမှာသူတို့ကပြောတာပဲလေအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်အခုအာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလွှတ်ပေးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလာတဲ့သဘောရှိပြီနော်အဲ့ဒီသဘောကိုဆိုတာကဆွေးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဗာလဲခေါင်းဆောင်တွေထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဆရာကြီးရဲ့စေနာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်များစွာတန်ဖိုးထားပါတယ်သူဒီလူလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ပုံလည်းရစေနာလည်းရှိပုံရတတ်နိုင်မှလောက်တာလည်းကျွန်တော်အသိမှပြုသူတို့ဒီဥစ္စာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ဗျာ ရိုးရိုးဟိုဆရာဝန်ရှုတော့တော့ကြည့်လို့မရဘူးဒါနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ CRPH ကိုယ်တိုင်ခပ်ပြုတ်ဖို့နဲ့တွားနေလူလူကဘလို့ခံယုံကြည်အားကိုးမလဲဟုတ်ကဲ့အဲဟိုမှာကြည့်စစ်ကောင်စီအောက်မှာလုံနေတမှုဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခံဘလို့ပဲပြောင်းလာမလဲဟုတ်ပါဘူးအာသူတို့အချင်းကြီးအညစ်အညစ်ကြတော့မှာပဲအဲတိုင်းသားရေဘလို့ယုံကြည်မလဲခင်ဗျာဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပဲဒီလိုတွေဟုတ်ကဲ့အခါအမျိုးကြည့်လေခင်ဗျာသူတို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တော့မှ NLD ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာကြီးညာခံထားရတာပဲ ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုတော့ယုံကြည်မလဲကဲအခုလိုမျိုးဟာဟိုဟာစေးစားဆွေးနွေးမဲ့စကားမျိုးဟိုဟိုဘက်ကတမျိုးဒီဘက်ကတမျိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုဟာတွေအတန်ကြီးလွတ်ဟိုထုတ်ထွင်းနေတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာဒါအာနည်းနည်းဒီစိုးရိမ်စရာအနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုရောက်ရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ပြည်သူဘက်ကရောဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရောဘာပြော ပထမ ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသိပြီးတော့မခိုင်တဲ့သဘောမျိုးပြတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဒီထဲမှာလည်းဆရာအထက်ထပ်ပြောတယ်ဒီ Federal ဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဟိုဒီကြားကာလအတွက်အသုံးချဖို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့နှောက်နှေးနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာနဲ့အလားတူတဲ့သို့မဟုတ်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းချပြနိုင်တာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးပြီးတော့အဲ့လိုချပြဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တော့ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမလားဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီတော်နိုင်ရေးကာလအတွင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်ခုပိုင်းဆယ်စုနှစ်ခုလောက်ကိုအချိန်ယူပြီးတေးသေးချာချာဗတ်ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဒီ Federal ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတို့ဟာမျိုးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတာပြောရတာတချို့ကပြောမှာပေါ့နော်ဟာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပဲငါတို့ ဘလို့ရေးတိုင်းရတာပဲဘယ်နှစ်ရက်နဲ့ပြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့တို့တော့တခါတလေကြတော့ဒီပြီးတော့ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပြဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုမှတည်တည်ချာချာသုံးသပ်လေ့လာလေ့ကျင့်လာတဲ့ဒီရှေ့နေရှေ့ရမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ ရုံးခင်းတဲ့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေအဲ့လိုအယူအဆတွေရှိနေတာအောင်အန်ဒီရမရှိနိုင်ဘူးလားဆရာဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ဟာဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းဆရာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးခြင်းပါသေးလဲဆရာဟိုဒီလိုပါခင်ဗျားပညာရှင်အိစာဆိုရင်ကပြောရလဲသဘောကျပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုဟိုဒါကဟိုတဝက်သုံးပုံတပုံလောက်မှန်နေတော့ဗျာဟုတ်ပါဆရာအဓိကတော့ဘလောက်ပဲတော်တဲ့ပညာရှင်ကကြီးကြီး ဘလောက်ပဲတော်တဲ့ဥပဒေဓမ္မတွေရေးဥပမာပြခဏကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေကခေါ်ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်တော့ခေါ်ကြည့်ဖို့ကံဘရောမှလုံးမဖြစ်ဘူးအားကြောင့်လဲဆိုဒီပညာရှင်တွေတိတ်တော်လွန်ကြည့်တဲ့ဟာတွေကိုစော်ကားလို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝအဲ့လိုမဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ဆံတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူလူတွေလူလူကြီးကိုစားပြုတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဟုတ်လားခုအောင်ချင်းဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကိုတော်တော်များများကူစားပြုတယ်ပြောလို့ရတာသူတို့နိုင်ငံအင်အားစုကြီးကူစားပြုတယ်ပြောလို့ရဟုတ်သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်လားဥပဒေပညာရှင်တွေကဥပဒေအဖြစ်ပြောင်းပြရလို့ပဲလုပ်ရတာဒီလိုနည်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးသားချင်းငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံရှင်ဥပဒေဆိုတော့မှရေရှည်တည်နှံ့ခံရတာဟုတ်ပါအဲ့ဒါအမေရိကန်ပြည်တော်ဖွဲ့စည်းပုံရှင်ဥပဒေကြည့်လေဗျာ အဲလက်နဲ့ကန်ဆောင်ခွင့်ခဲပါလေဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သွားတယ်ပြည်နယ်တွေကပြောတယ်အာငါတို့မနေရသိကျေပြန့်နေကိုသားဓမြတွေများတယ်ငါတို့ကငါတို့ကာဝယ်ခြင်းနဲ့အဲအကြောင်းလက်နဲ့ကန်ခြင်းနဲ့မင်းတို့လှုပ်တော်သမားတွေဥရီသမားတွေရေးအဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပါလေအဲ့ကနေ့အမေရိကန်ပြည်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအာမခံချက်ပေးရလက်နဲ့ကန်ဆောင်ခွင့်ဟုတ်ပါဟောအဲ့တော့လူတို့ကပါစင်ဟောကြည့်ငါတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ငါတို့ဆန္ဒတွေကိုငါတို့ဖွဲ့ချုပ်ဝင်ချင်ဥပဒေထဲသွင်းတန်တန်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖွဲ့ချုပ်ဝင်ချင်ဥပဒေငါတို့တည်တဲ့ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြအောင်ဟောဒီလိုသွားတာဒီကျွန်တော်ဖွဲ့ချုပ်သွားတဲ့ဟာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တော့ခင်ဗျာဘလောက်တော်ပညာရှင်ကြီးခင်ဗျာလူလူရဲ့ဆန္ဒတက်ဆိုင်တိုင်းသားပြည်ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းသားလူရဲ့ဆန္ဒကိုမထင်ရရင်ခင်ဗျာတကားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြောတာပါဟုတ်နောက်အခုပေါ်လာတဲ့ NUG ကသုံးကြလို့ NUG ထဲမှာဘာဥပဒေညာရှင်တွေမှာဘာလို့အဲ့ဒီဘောကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဟုတ် နော်တိုးတော်လည်းပိုင်းပူကောင်းတော့ခံကောင်းလို့ပူကောင်းတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောတာပါလေ participation of the people လူတွေအပေါင်းပတ်သက်မှု participation of the ethnic state province ဒီတိုင်းနာပြည်နယ်ရဲ့ပေါင်းပတ်သက်မှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားဒီအခု1990ကနေစပြီးတော့မနာဘလောလွန်မြောက်နေပြီမှာ DB တပေါင်းအားကောင်းခြင်းတော့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်စဉ်ကိုစခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားလွန်မြောက်နေပြီရဲ့အကြီးကြီးပါခင်ဗျာ ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါအစည်းအဝေးများစွာလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပါတွေ့ဝင်ရတယ်ဆွေးနွေးဝင်ရတယ်အချံချံတောင်းကငင်းခုံဝင်ရတယ်ခင်ဗျအချိန်ကြီးယူပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံလည်းဗျအချိန်ကြီးကောင်းတယ်ထိုင်းမှာတက်နေတဲ့ဇူဝါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကုန်လုံးအကူအညီပေးတာဟုတ်ပါပြီအဲမဲဆောက်ကနေဘာမှသွားကျင်တော့မခင်ဗျမဟုတ်နေမလို့ထောင်လိုင်းကိုလိုက်ပို့တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖန်ထိုင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ထိုင်းမှာရှိလို့ အဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တာခင်ဗျအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ NCG ကဥဆောင်ပြီးခင်ဗျဖွဲ့စည်းပုံဆွဲမှာဆိုတော့သူတို့အရောက်30ရှိရဲ့ရောက်30လေးထိုင်ထိုင်ဆွဲရုံနဲ့ခင်ဗျဖြစ်မှာလေဥစားသူတို့ကျန်ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြတ်သန်းပြီးတော့အရင်တော့ရတဲ့အခွင့်အရေးအခုမရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့နိုင်ငံညတော့ခွင့်ရအဲ့တုန်းကဆိုရင်ဟုတ်ဒီ1990နဲ့တောင်းကြည့်ကြတယ်မှာနိုင်ငံညတိုင်းတော်များတော့ဒီလောက်ကိုရခဲ့တာအခုလောလောဆယ်ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ရလဲ အဲ့ဒါကြီးစောင့်ပြီးလုပ်နေနောက်တစ်ခါအနည်းဆုံး9နှစ်ကြာပါမယ်အဲဒီဂျာကလာကြီးကဘယ်လိုဖြတ်သွားမှာလဲဂျာကလာလေးမှာကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဘာတိုင်းသားခွေအမခံပြလန်းထားတဲ့ကိုကြီးဝန်ချင်ဥပဒေယာယီတော်အတိပြုမပြီးမထားတော့တိုင်းသားတွေကဘယ်လိုခံယူကြည့်မလဲအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာဘလူအဖင်းနဲ့အချိန်ကြာမဲ့အလုပ်နော်တိုင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုနည်းသွားစေမဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါဘာတခုမှအကောင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ခက်တဲ့အလုပ် ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ယူသားမှုရှိဖို့လိုတယ်နော်ခင်ဗျာအခုစစ်ချင်းနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းရေးဆွဲဖြစ်စင်မှာလုံးဝမပါတော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ကဆွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပထမဆဆွဲထားတဲ့ကိုကြီးဝန်ထမ်းကြောင်းတွေဆက်သွားကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပဲ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျတော့လွတ်တော်မှတ်ကြီးအများကြီးပါလာတယ်နော်နောက်တစ်ခါဟိုတခြားဟာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနော် CSO တွေလူငယ်အဖွဲ့တွေအများကြီးပါလာကြတယ်ဟာကျွန်တော်အားရကျွန်တော်ကိုယ်မပါတော့ဘူးသို့တော့ process ကိုကျွန်တော်ကကြည့်တာ ခုနလူလူပါဝင်မှုလူလူအသင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်မှုနိုင်ငံအင်အားစုတွေပါဝင်မှုကိုကြည့်တာသူပါဝင်မှုရတာကြာတာကြာအခုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ် online meeting လုပ်တယ်ဗျာအခုလိုမျိုး Skype နဲ့တွေ့တာလေခင်မဆက်ကွာသိကွာလေဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ပါရှင်အချင်းတွေကလုံးဝလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဒီ participation ကိုတော့ covid ကကန်တန်ထားတာဘာကိစ္စကန်နိုင်ငံရတော့ခင်ဗျာဘယ်နိုင်ငံကိုတွက်လို့မယ်စီဝေးထိုင်းအခုအချင်းတွေပြောင်းသွားပြီထိုင်းမှာတက်နေ project ကခင်ဗျာမရောက်နိုင်တဲ့ print တူဘူးဆိုပဲ အဲဘယ်လိုသွားလုပ်ကြမလဲကြီးကြီးမားဆင်မီနာကြီးတွေဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဗျာငါကအဲ့မလိုအပ်တဲ့နေတော့ကုန်ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းရှေ့တန်းမှာဟာဟိုတိုက်နေကြတဲ့အချင်းပြည်နယ်လားစကိုင်းတိုင်းလားမကိုလာမြင်းကြံလာဘလို့အကူအညီပေးရအောင်ဟိုတခုစောက်ချလို့ရမယ်လို့ CDN လို့တို့ချမျိုးတကယ်အကူအညီပေးကိုစောက်ချလို့ရမယ်လို့ဒီမှာမလို့ပဲနဲ့မလို့အထက်ဘာလို့သွားအချိန်ကုန်နေတာလဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒါကတမင်များလုပ်နေတာလားဒါစဉ်းစားရရှိပါအတန်နဲ့အများကြီးဝင်လာကြနိုင်ငံရေးများဆိုရဘာကြောင့်ဒါလုပ်နေရလဲအလွယ်တကူခမအင်မတန်လွယ်တဲ့ဟာကြီးဆက်ရှိနေတော့အဓိကတိုင်းသားအင်အားစုကြီးတွေဥဆောင်ပေါင်းရေးဆွဲကြတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူယာယီလေးတည်ပြီးတော့ယာယီကိစ္စဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့၃နဲ့၅နဲ့ဆက်ဆွဲကြတာ policy မပြတ်တာလားအဲထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ NLD ဘောင်းဆောင်တွေလွတ်လာရင်အစာဆုံးပြန်ဖြတ်သွားမှာကြောက်လို့စိုးရင်လို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သွားယုံကြည်ရဟုတ်ပါဆရာအဲ့ဒီမိခွန်းနေတာတော်တော်များများမှရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာနှစ်သာရပါဆိုတော့အစိုးရအာဏာကိုကန့်တတ်တာဗျာဖွဲ့စည်းပုံတော့ချက်ကတာခင်ဗျာပြန်စနာကြီး1915ခုနှစ်မှာမက်ဂနာကာတာပေါ်လာတယ် မက်ဂနာစာချုပ်အင်္ဂလန်မှာစပေါ်တာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘင်းအာဏာကိုကန့်သတ်တာဖွဲ့စည်းပုံဟောအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံလမ်းကြောင်းသူမသွားကျင်တာသူတို့အာဏာကိုကန့်သတ်မှမယ်ကြောက်နေသလားဒါမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စရပ်ပဲလေကြာဒါကြောင့်တိုင်းသားပါတီတွေပြောလာကြတယ်မို့ကျွန်တော်ရှေ့အာဏာရှင်တိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတခြားအာဏာရှင်ပါတီပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အကောင်လုံးကအဲ့ဒီသဘောသွားနေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအတိုင်းထွက်လာကြအဲ့တော့ ခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တွားရင်အစိုးရအာဏာကိုကတ်သက်ထားအစိုးရမဟုတ်တာလို့ဖြုတ်ချခွင့်ရှိရတယ်ဝင်းတယောက်လားဝင်းတောင်းမကြည့်ရင်ဖြုတ်ချခွင့်ရှိရတယ်ဒါဂျက်ကလာဖွဲ့စည်းပုံမှာထင်းထင်းပြတာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်လို့အခုသူလှုပ်ချန်လှုပ်နေကြတယ်ဗျအဲဘာတောင်းခံမှမရှိဘူးဒီလိုပဲဆက်သွားကြတာနောက်တစ်ခုကပါခင်ဗျာအခုတည်းပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်အာနာသိန်းတဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပါတီတွေက မြန်မာဟိုကျွန်တော်ကမြန်မာတယောက်ပဲเนาะမြန်မာမှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်100%လက်ခံထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တော်လည်းခင်မြန်မာလူမျိုးကြီးစုတဲ့ပါတီတွေကမာလူမျိုးကတော့တောက်ရောက်ကျင်သုံးခဲ့တာပဲခင်ဗျာအနာသိမ့်ဒီဘက်ဒီဘက်ကမှအဲ့ policy ပြောင်းလိုက်တော့ဘောကျွန်တော်ပြောတာဘာကြောင့်ခင်ဗျာနေရာကမှအဲ့ party လိုက်ထွန်းမှုအုပ်ဟိုဆိုးကျင်နေရတယ်မာလူမျိုးကတော့ပြဿနာရှိနေသလားအဲ့ဘက်ကစဉ်းစားကြရပေါ်လာတော့ဗျာအဲ့ဒါပါ ဆိုတော့ဆရာအခုတကယ်ပဂိလက်ရှိအနေထားရကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH တို့ NUG တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပါတီတွေရောပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောဆရာအနေနဲ့ဘလို့စီစဉ်တကြအကြံမျိုးများပေးကြပါလေခင်ဗျာဆရာစီမှာအကြံကောင်းအကြံကောင်းတွေရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ညဝေသေးကြပါဟိုဒီလိုပါဟိုပါ ခဏိကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစေအုပ်စုကလွဲရင်ဂျန်တဲ့အင်အားစုတွေကြားထဲမှာညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လေဗျာဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအဲ့အခြေခံကိုအဓိကစဉ်းစားစေချင်တာပါအဲ့ညီညွတ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုတည်ဆောက်ပုံညီနာတွေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီညီညွတ်ရေးရခဏအချိန်မှာရေးကြီးဆုံးဟိုပါ အာလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတယ်။အဲတော့ညဉ့်ညွတ်ရေးကိုကာမအဖြစ်လည်းပဲပြောကြဆိုကြရရှိတယ်။ငါတို့ညဉ့်ညွတ်ကြရမယ်။ဒါမှဆရာနာရှင်ကိုတိုင်နိုင်မယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညဉ့်ညွတ်ရေးဘယ်လိုရှာမလဲဆိုပြဿနာတက်လာ။နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဂျီမန်းချက်တူရမယ်ဆိုတော့မှဂျီမန်းချက်ကရေဘူးရတူလို့မရဘူး အစုံတရာတော့အသေးစိတ်တူဖို့လိုလာတယ်ဥပမာဆိုရပါဗျာခင်အာဆီယနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးကယ်ရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဒီမိုစီရရှိရေးဒါရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါဘုံရည်မှန်းချက်တွေပဲသို့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ညီညွတ်ချတဲ့ခံမှာဒီလောက်နဲ့မရတော့အဲ့လောက်ဘုံကြီးဝက်အင်မတန်ကြာတော့ကြီးရဲ့ဒီပန်းကျန်ညီညွတ်ရှာလို့မရတော့ဒီမိုစီရရှိရေးဆိုရင်လည်း ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမိုစီကဘာလဲဆိုတော့အခြေခံကြိုးလို့တော့ရှင်းရှင်းဟိုလက်ခံစနာဖို့တော့လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာဒီမှန်းချက်ကတစုံတရာအသေးစိတ်တူသွားတဲ့အတွက်ညီညွတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းမှာ Federal ပြောင်းတိဆောက်ရေးဆိုသိ general ကြာတော့နေရေဘူးကကြာတော့ကြီးတယ်ခဲအဲ့လုံးနေမရတော့ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားဟိုကလည်းပြောနေတာပဲခင်ဗျား ဟိုမင်းအောင်လည်းပြောနေတာလေဒါဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြောရုပ်တိဆောက်ထားတာဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်ဟုတ်ပြီ။အဲဒါကြည့်လိုက်လေ။ကျန်တဲ့အားဖြင့်တွတ်တော်နေရရှိတယ်။အာဏာခွဲထားတယ်။သူ့တော်သူ့အစိုးရကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခင်ဗျအာဖက်ဒရယ်ပဲ။ No အဲ့တော့ဗာလေ Federal ဆိုတာဗာလေခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟလာ provincial sovereignty လို့ခေါ်တယ်ပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်အခြာအာဏာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံနေပြောမှာပြည်နယ်တွေကသူတို့အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့မှာဘိုးလွှဲပေးထားတဲ့ delegated power ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံနေချီကပ်ဖို့ federal မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။စသဖြင့်ပေါ့နံပါတ်1ချက်ကပါလေခင်ဗျားဒီဂျီမန်းချက်တူရမယ်ဆိုရင်အစုံတရာအသေးစိတ်ကြော်ရိုးကြတဲ့ဂျီမန်းချက်တွေတူအောင်ကြိုးစားရဖို့လိုလာလိုလာ။အဲ့လိုမတူတဲ့မှာကာလာပါလုံးခင်ဗျားဒီတကယ်တကယ်တမ်းအားကောင်းတဲ့ညီရွေးတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပထမတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာ ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေခံမူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တူဖို့လိုလာတယ်။တကယ်မှပညာရေးကိစ္စလုပ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခုန NUG ဆိုတော့ဝေဖန်တာပေါ့။အဲပညာရေးပင်ဝင်ကြီးပညာရေးကိစ္စလုပ်တယ်။ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးကျမ်းမာရေးကိစ္စလုပ်တယ်။နော်။အဲလူမှုရေးထောက်ပံ့ရေးဝင်ကြီးလူမှုရေးကိစ္စလုပ်တယ်။ခင်ဗျားဘယ်မူဝါဒနဲ့ပေါင်းလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျား Federal ကိုနားလည်ထားတဲ့အခြေခံတွေတွားတာနဲ့ နားလေလက်ခံကျင့်သုံးမဟုတ်တဲ့အချိန်ကသွားနေမတူတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုခရစ်ယာန်က NC NUG မှာကန်အာဖက်ဒရယ်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမလို့ဆိုတော့ NUG မှာဖက်ဒရယ်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနထားတဲ့ဟာက NCGUB တုန်းကဖက်ဒရယ်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ NCGUB က20နှစ်တွားခဲ့တာနော်အဲဒီမှာတနေ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖက်ဒရယ်ကတော်တော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားတော့တယ်သူလုံးချင်တာလုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကပါလဲအခုခုမှကိုမန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုလွှဲထားရတယ်။ပြီးတော့ budget လည်းလုံးဝပြေမလာဘူး။ဆိုတော့လုပ်ငန်းကလည်းအကန့်အသတ်ပဲပြေးတာလေလုံးလုံးပိုင်ဝင်ရဆိုတော့ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ပြောတာခဏိ NUG မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအကုန်လုံးကဖက်ဒရယ်ကောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဥပမာရှိရပါတော့ခင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါလေအဓိကလောက်ရမှာပညာဟိုပညာရေးလောက်ရမှာ။အဲဖက်ဒရယ်အခန့်ကဏ္ဍကပါလေ budget တွေရအောင်ရှာကောင်းမှုနဲ့ policy ရအောင်ချပေး။ နောက်တစ်ခါပြည်နယ်အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတို့မှာဟိုဟိုဟို higher level ပေါ့ဥပမာဆိုရအောင် master နဲ့အထက် master နဲ့အထက်ပေးရမှာမျိုးဆိုရင်အဲ common ဖြစ်သွားအောင်ဘုံတူညီအောင်အဲ့ဒါအဲ့အဆင့် level ရှိတဲ့ university ကို federal ခိုင်းတာကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြည်နယ်ကိုပေးတာဒီလိုဟာမျိုးရှိဖို့လိုအဲ့တိုင်းပဲဗျခင်ဗျာဟိုကျမ်းမြေဝင်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနငါကိုယ်တိုင်ရှိမြအကုန်လုံးကိုခါတဲ့လူတွေကိုကျန်းမာရေးလုပ်မယ်သွားမစင်သားနဲ့ငါလက်တွေလုံးမဖြစ်ဘူးဖက်ဒရယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာပါတယ်တက်ဆိုင်ပြည်နယ်ကြီးမှာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြည်နယ်အစိုးရတွေပြည်နယ်လွှတ်တော်ကြီးပေါ်လာလုပ်ပေးလိုက်ကိုမှခင်ဗျာသူ့လူလူကိုသူ့အနေနဲ့သူကျန်းမာရေးဆောက်ကြတယ်သူလှုပ်သွားလိုက်တော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမူဝါဒတွေတူတော့မှလည်းခင်ဗျာညီညွတ်မှုကရတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကဟိုပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ရခိုင်မှာဆိုရင်အေးကအဓိကသူ့အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ချကြတယ် ချလဲချတယ်ဒါသဘောကျတာပဲခင်ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျဟိုကအုတ်ချွေချနေတယ်ဟိုအုတ်ချွေတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုခင်ဗျဒီကဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဖယ်တယ်ဆိုတာအဲ့လည်း furniture ပေးလေပြည်နယ်တဲ့ဘာလို့ကလည်းချပေးလိုက်လေပြည်နယ်သူ့ကိုကြိုက်သူ့ကိုလုပ်သွားမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေလူဖို့လို့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျညွှန်ရရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုခင်ဗျ ကိုကတော့ချင်တာတော့ရင်တာတမျိုးဟိုအန်ယူကြီးတော့တမျိုးဆိုကညီညွတ်ရရှာတော့သူ့ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါနောက်တတိယချက်က institution လားကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဖြစ်ရင်ဆီယနာရှင်စီုံတိုင်ရတဲ့ institution တွေအဆောက်အုံတွေ democracy institution တွေ federal institution အားကောင်းပေါ်လာလို့ဖို့လိုတယ်။ NUG တခုရဲတော့လို့မရဘူး။သိသိတဲ့ institution စစ်စစ်ရအားကြောင့်ဥပမာပြောရအောင်ဟာ အဲကျွန်တော် NCUB ခက်ကတော့ဖွဲ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ National Council of the Union of Burma NCUB ဟာတပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်တယ် Federal Parliament ဖြစ်တယ်ဟောအခုခမလက်ရှိသွားနေတဲ့ဗရင်းကြီးအောက်ကသွားနေတဲ့ CRPH NUG ကအဲ့ဒီအဆင့်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုကြ Federal Parliament မရှိဘူးရှိရ Federal Parliament ပါတယ်ဟိုတိုင်းနာပြည်ရဲ့ကိုစားပြုမှုထက်ပြေးမထားဘူး သူတို့2020မေလရွေးကောက်ပွဲရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူများနဲ့ဖွဲ့ပြီးဖွဲ့ပေးထားတယ်။အဲကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာတိုင်းနာနိုင်ငံပါတီတွေကတင်းတင်းထောက်ပေါ်စံနေရများခဲ့ကြဘူးလေက။ဟုတ်ပါ့။အဲဒီဖက်တိုပါတီမှာလုံးမပေးဘူးလေ။လုံးမပေးတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဟိုတိုင်းနာပြည်နယ်တွေရဲ့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုဥပဒေဆွဲတဲ့မှာလုပ်ပိုင်မှာတော့ခင်ဗျားအသိမှပြုမယ်။ institution ဖြစ်မလား။အားကောင်းတဲ့ institution ဖြစ်မလား။ NC NCGUB လက်ထက်မှာဒေါက်တာစေဝင်းကောင်းဆောင်နဲ့မြို့သားညုံမောင်ဆိုလက်ထက်မှာဒီ NCUB ဟာ National Council of the Union of Burma ပေါ့ NCUB ဟာအဲ Federal Parliament ဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပြီးတော့ပြင်သုံးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဟောပုံမှန်ကြပြတ်နေကြပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1990မီလာယူကောပွဲမှာယူချက်တင်မြောက်ချင်းခံရတဲ့အမတ်တွေကစိတ်ဝင်စားဘူးအများအများစုကအဲ့ဒီမှာလို့မဖြစ် အဲတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ institution လေပတ်ပုံတွေဟာနော်မူဝါဒနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့မှ federal နဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းလေပတ်နိုင် institution ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲအချက်၃ချက်လောက်တော့ဒီနေ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီအခြေခံဒီပေါ်ကနေညီညွတ်ရေးကိုချီးကပ်တော့မှာပဲတကယ်တမ်းညီညွတ်ရေးရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အာရခမီဒီယာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အစဉ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအခုအထူးလိုအပ်နေတဲ့ ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြီးတော့ဒီ rule of law လို့ခေါ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘယ်လောက်အရေးကြီးနေတယ်ဒီဆီယနာရှင်စနစ်ပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီ federal အစရှိတဲ့ဒီထောင်စုတွေတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လာရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာရခမီဒီယာပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာဦးအောင်ထူးဖြစ်ပါတယ် Federal Law Academy ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ရေး ရှိနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ကိုပြဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည် အတွက်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ့ဆက်အာဏာရှင်တို့မြောက်ရေးကြိုးပမ်းနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုထပ်မံလည်းဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအာလုံးမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တွေတင်ပြသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အားလုံးပါရီစောပါကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်တာပါလေဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sí, no se la